собираюсь я. Замочкую всех, друзья. До свидос. Этот Новый год начинается. Дети соберутся все. Нападение! <laughs> corrigir, Ah, Deus! Беженый кот. Да, Новый год. Новый год начинаем. Можно микрофон. Да, Рановато будет. Они еще попадутся меня! Бегай!